Tiempo de Misterio es un programa dedicado al mundo de lo insólito. Ciencia, filosofía, religión y misterio se dan de la mano. Me llamo Raúl López y voy en busca de la verdad, mi verdad. tiempodemisterio.com en busca de la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Tiempo de Misterio. Hoy, la segunda parte del audio referente a la investigación que se le realizó a Bachi el 5 de diciembre de 2004 en el Centro Psicofónico de Grosseto. En esta segunda parte me gustaría comentar algunos aspectos de la grabación para poneros en situación. Hay un predominio mayor de las psicofonías en inglés, quizá porque varios de los importantes investigadores que había en la sesión hablaban ese idioma, como por ejemplo el profesor de psicología David Fontana o el medium Robin Foy perteneciente al famoso grupo mediúmnico de School en Inglaterra. Y además, Pachi tenía un especial interés que las voces hablaran en inglés, aunque también habrán fragmentos en castellano y en italiano, donde volveremos a notar cómo en las voces en castellano tienen o, hay como una entonación de película. Por ejemplo, en el minuto otro de los hechos curiosos será escuchar cómo las voces dicen los nombres de los presentes o se dirigen a ellos con sus nombres. Por ejemplo, en el minuto... En ese mismo intervalo de tiempo, las voces nombran el nombre de Manu, que es una de las entidades guía que aparecen en las sesiones mediúmnicas del grupo School en Inglaterra, comandado por Robin Foy, al que antes he mencionado. También es habitual que no solo aparezcan voces de hombres, sino también de mujeres, como por ejemplo en el minuto... Una anécdota que podemos escuchar es la interpretación curiosa que realizan los asistentes en el minuto, donde las voces dicen Domenica aquí con ellos y Bachi se y no sabe si se está refiriendo al nombre de Doménica o al día de la semana domingo, ya que en italiano Doménica es, a la vez puede ser un nombre como domingo en castellano y también el día de la semana domingo, pues igual que en castellano. En el minuto hay una mezcla posiblemente entre el inglés y el francés. En concreto se escucha la palabra detent, que en inglés significa distensión y en francés significa relajación. La frase representa que es en inglés, como podréis escuchar, pero el significado cobra más sentido si esa palabra es en francés. Esta mezcla de idiomas también se da en algunos registros de Bachi. A partir del minuto aparece una de las entidades guía de Bachi, Gregorio, que es reconocible por su tono de voz de persona mayor, una entidad que en vida fue un monje cristiano que vivió en el siglo VI. Gregorio le acompañó casi siempre en las sesiones junto a otras de sus guías Alan Cordula. Así que sin más preámbulo os dejo con esta segunda parte de la investigación a Bachi en el año 2004, que es un documento inédito y único. Disfrutadlo y nos vemos en la tercera parte. Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas. Fai parlare loro. You and Sam good come I domande, qualche domanda vostra, veloci perché di, diglielo, Che non... can, can, you speak, can you speak to me again in English, friend? You speak very, very good English. David Fontana, Annabella Cardoso. Renato Dorso. Ha, ha detto Renato Dorso. Manu Segar. Che cosa vuol dire? Eh, eh non ci serve, non dobbiamo parlare. Non parliamoci sopra, madonna. No, non ho capito, Manu Segar. Zitti, zitti, zitti. Please can you continue to talk with David, please? Th thank you for speaking to me by name. This is David Fontana here. I greet you with love, friend. David, yes? How's David? Ciao, David. Ciao, David. <laughs> I say, I say ciao to you. I'm uncomfortable in this crowd. I don't know what the fuck I'm doing here. I know you're afraid, and that's okay. I don't know what I'm doing here. Something. Yeah. That's why don't answer because otherwise we don't understand. Because you are so fucking right if it is true, yeah, right, yeah. something right, something like this. I say right. It is true, certainly. <laughs> Can you tell us something about the new all of us together? What, what we are trying to do you see what we are trying to do? Can you give us some indication or something that you can help us? Can you help us? puoi parlare anche portoghese se vuoi, eh. C'è Annabella qui. La vedi? Domenica qui con loro. Domenica qui con loro. Mm. Sì, è domenica da noi, grazie. Da voi che cos'è, scusa? Bella domanda. Esiste la domenica là? Ora gli si fa le domande stupide. Ma vabbè, anche quello fanno parte del gioco. Senti. Wonderful news. Congratulations. Congratulations. <laughs> Hello, friend. Um, on behalf of the Skoll Group, can you tell us anything about uh, the developments at Skoll? Manu whatsoever. Yeah, whoever is talking to us. conference if you can help us out with some information and advice. Just trying to be as honest as I could. Trying to be as honest as I could. trying to be as honest as I could. <laughs> Please tell us something. You see what we are going through. As a human, we are really suffering, and you know that. Please, if you can give a, a small help, some indications, would be really grateful for us. something more specific for this school experiment. Bello eh? I couldn't be more excited. excited. Stai un pochino più a lungo con noi o con loro. Ti dispiace? That sounds a beautiful thing. Detente. Ah, detente. Mm. It's a beautiful thing, I think. Yeah, well, perhaps. I'm not sure. Something is more specific mm. if it's possible. Here, Robin is here. Sometime Manu was coming, if it's possible. No pretendo hacer historia. Ah, no pretendo hacer historia. No te preocupes por tu futuro. ¿Te preocupa? No, a mí no. Yo soy un superviviente. Mm. He doesn't want to make history. È spagnolo questo. Sì, sì, non pretendo essere storia. I don't want to make history. Ma parli in spagnolo. Sì. Io voglio sì, che parli? Sì, sì, aspetta. Sì, ora Beh. parla fai sul telefono poi. Parlare in spagnolo. Parlaci spagnolo. Um, amigos, buenas noches. ¿Querer hablar conmigo in castellano? aspetta quando ha finito la bomba. Sì, perché non si pensa che si ricarichino mm. energia. Ecco. Che un po' di tempo che ce n'è tanta, cioè, ce ne vuole di più sempre. Vai, vai, parla. parla. Buenas noches. me escucha. Sí que escucho, muy bien. Eh, eh, sí que escucho. Fue la cosa más extraña, más, más inesperada. ¿Y por qué es desesperada? Que coisa mais estranha, mais desesperada. Questo muito, muito raro, muito desesperada. E por que és desesperada? Não estás bem? E lui disperato? Sì, sì abbandonato. Abbandonato. No, disperato non è abbandonato. Eh, è molto des des desperato. Des despair. But we're hiking up to the pool. Sorry? It's English again. What does your heart tell you? What does your heart tell you? Well, our hearts tell us to love. tell us something major is happening. In fact, when we are not here to talk about us, so now we are here. A te ci vedi, ci vedete a noi chi vi parla. Ecco, sarebbe Cos bello che faceste il nome di eh. tutti gli ricercatori qua, sarebbe una bella prova per noi, per eh, riconoscere. ma di Robby non ci si parla sopra. Eh, non parlate, don, don, no. don sente, parlava in italiano solo. Robin, ecco. Poiché quando noi non ci siamo ci avete lasciato dei messaggi, sarebbe bello che adesso ci siamo se potete dirci qualcosa di più concreto, in English, se possible, in inglese se è possibile dicevo già prima in inglese, sapete quello che stiamo cercando di fare, tra tutte le difficoltà umane. Yes. Yes. Si potrebbe dire accanto, lo quanto avvicinati. Io sono vicino, o Roby, chi vuoi vicino? Gregorio, cosa ci vuoi dire Gregorio? Ti sento volentieri raramente ti si sente questi ultimi tempi. Cosa ci vuoi dire? Se ci vedi chiamaci per nome Gregorio. Sai. Dove vai errando bazzi? Dove vai? In questo universo niente perisce. Cambia semplicemente forma la legge della natura che governa questo regno perverrà la conoscenza del tutto. che governa questo regno ti porterà o mi porterà alla conoscenza del tutto. Ecco, è vero. Gregorio, tu hai parlato della rivelazione nell'ultimo messaggio, ci dici qualcosa? e la tua testa va perduta. Abbiamo già parlato dei vostri limiti. La fiaccola della verità vaga senza meta. L'uomo non si contenta di ciò che è evidente. Posso dirti soltanto il vostro tempo spirituale. Posso dirti soltanto che il vostro tempo si sottrae la fiaccola della verità parlate. Senza, senza me. me. Eh beh, poi se vi, ho già, vi ho già risposto, adesso eh, vabbè, ma Allora Gregorio, <coughs> c'è una domanda che ci sta tormentando. A me dico, spero che la posso fare velocemente. Ma sei padre Pio? un un Non Grazie Mario ha, ha, parlato russo in fondo. Di Maio è come eh, vi benedico, non parla ah, di questo sì, genere. Sì, sì. In russo. Ci puoi dire qualcosa di Padre Pannello? to say. When oh, I can. I really don't want to ask. No. no, no what for? This is a different way, different thing. Ask what? I've already asked. Andrei insiste în evreie că e patru puncte. Tiempo de misterio.com En busca de la verdad.